bayirayo nga bayimba oh. abantu abo kale ojogereko ku saturday eh? okwate abayimbi bemuyita ababandi omukubire simu alo oli ludda wanjagala ojjo nkolereko wano olawo bataba ebbize ajja kuba ali bize ng'akola <laughs> kyenjagala ku music ono gwe muyita owabbandi tasuza njala mhm. eye tasuza njala naye ojja kudda eyo ogambe nti nno nze ndi abani ahe landiroad akugobe mu nyumba kitwasooka okuyiga is business in this industry business ate n'ekirala nze sifaayo oli ayogera ki wabula kikyekinkolera wa bwe nsawundingira obulungi nze sikyusa kubanga gyoweggo oyagala nkyuse wabula nnoonya ki kyensobola wabwe nkukubira nenkunywereza era nkusika nkuzzawo enewange gweoyagala ŋŋende nkuberaga sijja musobola simumanyi si yenze si ekitegedde nga bwojja n'okuleeta owaragobu muleeta okuyimba ebyange era bijja kumukola ki bijja kumulema ne mu nsi endala yonna styles gye ziri ez'enjawulo ffe kye tulina okukkiriza kiri ekintu kimu buli muntu tugabe equal opportunities nti abakadongo kamu bakazi bwekapa bawalukagga baani bwe bajja bawe platform ffe bwe tujja abamisaaki bwe mwatuuma bandi tuwe platform y'emu naye ono gwogamba nti no abba naye muwe platform yetya oleka abantu besalirewo hmm. ba abantu bajja kwesalirwa gaye nti nze i go for message nze i go for waliwo ono kati mutabanyi ansese ennaku zina asanyusaani alien skin okitegedde nze i go for alien skin hmm. kayoli agambe nti nze munange i go for palaso oba i go for camilion oba nze i go for jehova sharom kuga buli muntu buli muntu alina testi ye hmm. ng'omu ku bantu abagasse industry eno abagasse ng'omuntu ne bwafuna obutabanguko omuntu omuzza omuntu omubuulirira ebigenda mumaaso omulambo ali nsikini gyobiraba okusooka njagala kusooka kwebaza katonda nakusanyukirako omwana oyo kubanga omwana oyo bwogoberera gyavudde <laughs> nzi saagala saawa eno kumujajinga wabula just tukole bukozi kintu kimu bulaba ng'alina akakyamukookookaakola nzi sigenda mugambira mu kamera aha bwenafuna omukisa ogumusanga nga mugaka nonno kakyamu katereezeemu naye ajja kutereeza kubanga bolaba omwana akyemeza eh, self made omwana adde asula mifuleji adde afuna buki biki afuusa owo omugaso kati ku saawa eno olaba alina baaliisa olaba alina abaalya kubanga because of him mpolampola naffe tulina bye tutakola bulungi oba tulina bye twajja tetukola bulungi baabe mukibi ne batubuulirira ne babituggyamu mu ngeri ennungi okitegedde nti kati nange nyinza okuba nina ekibi kyenkola naye olumu bwojja nonsanga awo bano olaga nisaki lwaki okola lwe nyinza okuddamu ekigambo ekibi naye ate nga si ye karakita yange naye ate nga bwonziza ebbali osobola n'okunkuba oluyi negamba mukama wange nsonyiwa so nze kulwange ku um, sijaji nga muntu yenna mu ngeri yonna naye nze ngaomuntu bwendaba bwenalaba akakyamu nga waliwo era bwe ndifuna omukisa ogumusanga nga mugaba muto wange kanunno Mm. kano katereezeemukko mm. kano naye katonda ye bali kumugjayo alina ba inspiring kati zirina direct nnyo nti omuntu asobola okuvaayo n'avuma tetujja sijja kubuusa maaso baganda bange baganda baffe spice neshiba badde sinagoberera nnyo olutalo <laughs> olwo nga sinalugoberera eh, eh, bwemba ndi saagala kwogera ku kyembadde sigoberera hmm. olwokuba mbadde nakiwulaku ne saakitwala sirias kati mbadde sikigoberera naye ngenda kutandika okigobererakoko ndabe uh, oli awo ndiba mu position ekyogerako obulungi mbiifu mm. mm, zabangawo mm. zabangawo naye ekyenjawulo nti tezabanga mu kamera nti kati buli kintu kiri mu kamera naye byabangawo ebyo nowulira ngaoli azimbi ayimbi oluyimba akazimba mu lumuli ngaebinnyo bimuli ngaembazi nowulira ono ngaayimba um, uh, uh, eruyimba ki mukulu wange lwe yayimba ennimiro y'okubuganga okitegedde enimiro yokubuganga olwolwolula nga kafeera ayimbye ekijjankunene mm. ayimbye ekiwene enya amazina mm. nga nooli ayimbye nti no uh, walujjo nga ayise ono walujjo mm. lwakuba nti be byalinga gyento nga oli ayita ayita naye nga gwagambye ategedde nti no bagamba nze bakikolanga mu ngeri eri gyento nti ebyo byonna gyebiri world wide waliwo nti ono wa tupak ono wa gundi lwebityo nga bwe byali nga babihandolinga bulungi lwakwabwa newaffe ate tulina oba tukisusiza nti osanga muntu oli namuvumira n'obwereere nyinza okuba nga tonjagala ngaoyagala kapucino ah, naye kale gwewagira omuyimbi onange ndeka ngende ebyange so abawagiza ekyo kyembasabamu nti mukwagala ennyo misaaki ate tewali ensonga ekuvumya amayanja okitegedde mm. tewali nsonga gwewagira wuwo gujangu wagira emirisaki tewali kikuvumya kalo nantongo hmm. naye kati ate bifuudde ddala olutalo nebifukirira nga omuntu ayinza n'okuvayo naayo alina okukuba omuntu that is bad hmm. Hmm. papa bantu basuubire kikoolo era bakoole nokukola kikebabasuubire okubayimbira nga kyenayogera luli nga ndi kushoyakamiriyo nimusana ningamba nti ayagala okumuyimbira nabagamba bwe nti ayagala figa ennungi mm-hmm. abantu bensonza okubalabako mm-hmm. nga kwegamba reunioni yamwe eri nga papa misa kyali awo omwami onalobolota yali awo omwami mayinja ali awo katharini mm-hmm. ba irini bonna bali awo ekintu ekiwala ekirowozaako batukate kati webataabe webagenda kubeerawa fe tuli baluganda baitha we tuli baluganda okitegedde era njala okukigamba abantu eyo nti ava maki mu mirimu buli omu omuliba okula buli omu ofuna calling buli omu obaako ebirooto byogoba ebirala kubanga okuze okitegedde kakati mukukula kwaffe yes ebyaliwo byaliwo kwawukana kwabaawo nekirungi buli omu alina wasangebwa buli omu ali bulungi tusinkana ekyetagisa akasimu okakubira munno n'omugamba gyoli tigendi era juzi walaba wano nga tufiiriddwa mukadde waffe nga tufiiriddwa maama era bonna baaliwo tebabalaba era tewali kisobola kugwa ku mayinja nesigenda tewali kisobola kugwa ku lutaaya nesigenda tewali kisobola kugwa ku kusaasira nesigenda tewali mpalaate kati nkubuuzizza lwaki tebajja kubaayo omuntu asobola kati nga onalebu lutaaya ngakasajja kubaawo naye ate ayinza okuba nga bwaliho nalebu nga munanga ayinza okuba nti oba waliwo ebikoze eki ebimututte oba waliwo eruwaggwanga kisoboka kati osaagala muntu kuwanuuza okitegedde uza okusanga mwa bwana mayinja ngoba kuwa olwekimbujugize omusajja namugamba nti nkwetaaga embalala nkuwa miliyoni kumi gwe ngaomugamba nti nno togenda kunona miliyoni kumi jangu otuule wano ono olumu bwebityo bibeera mu mugundi yaffe mm. kubanga oli apima munagaŋŋaana emiliyoni mukaaga nzije wano aa ngaoyisa mumunna akasimu nga juzi lutalo yali supposed okuyimba eh, ewa ewaka miliyoni tegedde nenaafuna omulimu nga gusasula buki bulungi era kasimu nakakuba bulaadi sisobola kugenda kusobola kukola ki naye nga nerihaso yali akoze mm. so ebyo bisoboka ekyo ebyo bisoboka nekiringwa tabakuwanuuza naye tekirina problem kakati mumuwala wange kankunyonyola ekintu kimu mm. yes nina ekintu kyenjagala obbagamba kwakati tuli bantu bakulu twogera ddala nga bantu bakulu mm. egos production wevaawo oba golden teyagambako ebibiina birala kuvaawo nesooka webuuze lwaki n'ebirala byona tebiriwo waliwo akawuka kenja okuyita akawuka oba waliwo oba ensonga kikino kyeggamba nti group eba etwala abantu bangi ne expense nyingi luli edda group sitwazisobolanga olw'ensonga nti olumu abanga temunafuna bizibu bingi demands nyingi nga nibwofuna akatono you can survive naye kati ogenda nolaba okuumiraawo oyo agenda kuumiraawo mori nantume alina abaana basatu balina okgenda ku ssomero okitegedde alina okulabirira abaana be omugambye togenda gye bakuyise kuwa miliyoni ssatu ajje wanomu emitwalo asatu kakati ebyo byebiremeseza groups zonna zonna mm. okitegedde nti groups tezikyasobola kukola ki kuwanirira bamembaazi okitegedde tekikyasobola kati ekisoboka ku saawa eno kiri ekintu kimu nti nti wayi njagala kukolako masaka wooli nti wendi nawe wooli nti wendi naye wooli nti kale mujje munyimbireko nange ojja kutegeka nzije kukola eki nkuyimbireko wawe osobola okutusanga nga fenna tuli ku kipande mm. naye nga ekijjewo groups sigamba nti mbalana kiki kiki abantu ojja kutwala abayimbi mukaaga nga buli omu avuza emmotoka mm. anywedde amafuta ga mitwalo abiri abiri oba asatu asatu mm. mufunye abantu lukumi abantu lukumi ze miliyoni kumi miliyoni kumi nanyini kifo atutteko bbiri kitundu oba ssatu wasigaddewo musanvu mwalanga ku radio radio nga zikusabye miliyoni ssatu ssatu mm. wasigaddewo miliyoni bbiri kakati oyite semakulu omugaiabiri gaago ajeko ne loji mwalina okusula <laughs> naye ngaabantu mubalaba bazze nti abantu bazze lukumi naye katisooka olowooze ku basajja abo nga buli omu ono alesa abaana bataano ewaka ono alina abaana kumi ono alina basatu alina emmotoka alina omukyala alina okuweereza maama so groups okujjako nga waliwo okujjako nga waliwo ekirala ekikoleddwa mu ngeri esapootinga ekintu ekyo Mm. Mm, mm, si ntalo nze leero nkubuulidde leero nkubuulidde kubanga bwe kibanga byali ddogo nga kweroganemubeera mwenna emyaka abiri ddogo eri eriwangaala emyaka abiri ne libagaggawaza nobagaggawaza omu ngaabeera ku papaazi omulala honalebo omulala azimbe wano era eddogo ddungi erikulakulanya nze bali bandoge eryo hmm. <laughs> erikulakulanya bwe libanga lyerinfudde kyendi zibungire bandu ge mama abakola bandi magezi tugobalekera kumaliriza hmm. buli ali eyo baliwo abalina bandi simalaamu bantu maanyi hmm. naye bandi yetaaga ya discipline mwinna abazikola muno kuba ne discipline eyokwerekereza nomanye nti leero sigenda kufuna gundi yagenda okufuna omanye nti leero ya bwekiri naye bwobanga toyina mutima gwerekereza teriyo group esobola kustandingawo kubaffe wasobolanga okumala omwezi mulamba oba ebiri ngaabantu tebamanyi naye nomala emyezi ebiri nga tofunye kakadde mu kampany nga bozifuno nezokoze ebweru oba mu mikolo oba mumbaga ate ojja nozitekamu gurupu esobole okubaawo kitegedde so kati omuntu bamala kulanga kizito yenyo exit <laughs> yebebuze naye nga buli muntu yali o oh, okitegedde so bimenya si byangu naye ngaate kyekituufu buli mu kyeyandyagadde kubanga kinyuma bwemubanga muli wamu kinyuma nnyo naye olwa bakukihanda olinga okubeerawo olaba abagagga bali mu nsi muno bagezezaako okukola bands naye buli yali agikozeeko mubuuzi kiri kitya kiri kitya kiri kitya owulira otya so <laughs> era olwoyala okusuula omugagga yenna gwe mugambe taatandika ebbanga lwayala okusuula oba gavumenti oba kampuni oba kiki gwe mugali tandika bandi bandi kintu si kyangu nnyo naye nga kirungi bwoba osobodde okukifunira management n'abantu abalina discipline esobola okwesonyiwa okwerekereza tero kaneerekereze gundi agende agule baati lero kaneerekereze gundi agire bwati naye nga egyo eyo discipline fe twagirina siraba agirina kati sijulaba agirina kati eh. kubanga era abantu batuuka time ngafugezaako kimaintaininga naye ngaomwana gwe muleeta ngaoli amugamba nti jangu nyimbireko ekokonjeru enda kuwa akakadde mm. kiri kyeggambye kakati gwate omwana omugamba nti tugenda lukaya ogenda musimba kumi nengi obaaga kakati gwe bobeera gwolagawa okenda nkokonjeru netugezaawo kiteekako nti ayagala okupangisa wenna wenna teri kupangisa muntu sekinoomu jangu opangisa effe wenokulaba nga babeesonyi babeesonyi baga nti abo mubaveeko okitegedde olumogeno kuba bwavu buluma omusajja mulwadde tasobola kujjanjikwejjanja bakujjanjaba maama we landrod amugoba ngaamulese n'agenda afuna akakadde kali asinga oyanza nyo